Salut! Astăzi este despre a plăti. În dicționar este a achita contravaloarea unui bun. Uite, Richard Bach, autor, spune așa Cel mai bun mod de a plăti pentru un moment minunat este de a te bucura de el. Eu aș extrapola și aș spune pentru un job minunat, pentru că auzim foarte multe persoane care fac joburi minunate, cum ar fi actori, zidari, un actor spune că plătește cu sănătatea. Un zidar poate spune și el că plătește cu sănătatea, bravo. Și sunt foarte multe joburi uh, de genul ăsta minunate, dar ce ar fi să spunem că plătim cu bucuria? Eu, de exemplu, când merg la copii, uh, sunt atât de bucuroasă că știu că o să le facă mare plăcere să inventăm împreună o poveste încât orice alt lucru, mai puțin minunat, pălește. Așa că uh, sper să te provoc și pe tine pentru jobul tău să plătești cu multă bucurie. Ceau!